Huwag mong mahalin at ibusang lahat sa taong hindi naman talaga sa iyo sa simula pa lamang. Napakadaling magmahal ng tao, kaibigan, kamag-anak, o kasintahan. Pero paano kung ang taong minamahal mo ay alam mong hindi talaga sa'yo? Mararanasan mo mag-isa. Mararanasan mo ang umasa mararanasan mo ang walang pagpapahalaga. Mararanasan mo ang pagkatalo sa umpisa pa lamang. Alam mong talo ka sa bandang huli dahil hindi hindi mo siya magiging pag-aari. Paano ang mga panahong kailangan mo siya, ngunit wala siya dahil nasa totoong nagmamayari sa kanya? Paano ang mga panahong kailangan kailangan mo ng kalinga, ng pagmamahal, pero hindi mo ito maramdaman dahil nasa iba siya? Papaano ang mga masasayang panahon kung saan gustong gusto mong ibahagi ito sa kanya pero alam mong wala siya? Bubuo ka ng senaryo sa isip mo, bubuo ka ng mundo kung saan akala mo ay masaya. Pero puro lamang pala ito isang pantasya. Pantasyang kahit kailan ay hindi magkakaroon ng katuparan. Madaling umasa na baka sakaling magkatotoo din. Umasa na magkaroon ng happy ending. Pero papaano magkakaroon ng happy ending kung sa simula pa lamang tapos na ang istorya? Na hindi ito maaring madugtungan pa dahil ang taong akala mong sa iyo ay pag-aari ng iba. Bakit kailangan mong umiyak araw-araw, gabi-gabi, dahil pakaramdam mo mag-isa ka? Kung pwede mo namang tanggapin na lamang ng buong puso na hindi ka naman talaga naging parte ng buhay niya. Madaling sabihin, oo, pero mahirap gawin. Dahil ang kalaban mo dito ay pagmamahal sa taong hindi mo naman naging pag-aari. Pero ano pa nga bang pagpipilian mo? Ang ipagpatuloy ang maling pagmamahal? O mahalin ang sarili? At balang araw, magkakaroon ka ng sariling tao na talagang sa iyo na sa simula at simula pa nasa kamay mo ang pagpapasya.